සුනාමි කියන්න මොනාද? අපේ ලෝකේ කොච්චර ලොකු සුනාමි ඇති වෙලා තියෙනවද? මේ සෑම දෙයක් ගැනම දැනගන්න අපිත් එක්ක ඇඳලා ඉන්න. ආයිබෝ. ඔන්න ඉතින් අදත් සුපුරුද්දරි කිඩ්ස් ඩේ ඇඩ්වෙන්චර් YouTube නාලිකාවම වුණාට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අපේ මාතෘකාව තමයි ලෝකයේ ඇති වුණ ලොකුම සුනාමි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ එතෙක් මෙතෙක් ඇති වූ දරුණුම සුනාමි 10ක් ගැන. ඕගොල්ලෝ අපේ නාලිකාව තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් එන සීනු ඔබලා ඊට පස්සේ එන ඕල් කියන බොත්තම ඔබන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අංක 10 ජපානයේ අයිස්බේ සුනාමිය. මේ අයිස්බේ සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ 1586 ජනවාරි 15 වෙනිදා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා 1586 දී මේ සුනාමිය ඇති වුණා කියන්නේ මේ සුනාමිය ඉතාමත් පැරණි සුනාමියක්. මේ සුනාමියයේ විශාලත්වය ගැන කතාගරොත් මේ සුනාමියයේ රල මීටර් හයක් උසට දිව ගොස් තිබෙනවා. මේ අයිස්බේ සුනාමිය නිසා අසල තිබූ නගර ගොඩක් විනාශ වෙලා තිබෙනවා. මේ අයිස්බේ සුනාමිය ඇතිවෙන්න මූලිකම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ භූමිකම්පාවක්. මේ අයිස්බේ සුනාමිය නිසා නගරයේ පිහිටි දීවානම් විල නගරය පුරා පැතිරී ගොස් තිබෙනවා. මේ බීවාවිල නිසාද මිනිසුන්ට ගොඩාක් හානි වෙලා තිබෙනවා. මේ අයිස්බේ සුනාමියෙන් මියගේ සංඛ්‍යාව අපට වාර්තා වෙන්නේ මරණ අට දහසක් පමණ. මේ සුනාමිය නිසා අවතැන් වූ ජනතාවද බොහෝම ඉහලයි. මේ සුනාමිය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දක්වා නෑ මොකද මේ ඉතාමත් පැරණි සුනාමියක්. අංක නමය ජපානයේ රියෝකු දූපත් වලට ඇති වූ සුනාමිය. මේ සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ එක්දස් හත්සිය හැත්තේගේ අප්‍රේල් විසි හතර වනදා. රික්තයමාපකයේ හතයිලසම හතරක භූමිකම්පාවකින් මේ සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ සුනාමිය නිසාද ජපානයේ රියූකු දූපත්වලට බොහෝමයක් හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලොකුම හානිය වෙලා තියෙන්නේ ඉශිගාකි සහ මියෝකු කියන දූපත්වලට ඉශිගාකි දූපතට පහරදුන් තරංග මීටර් අසූ පහරි දශම හතරක් උස බව සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වන නමුත් මෙය පෙනෙන්නේ මුල් ජපන් මිනුම්වල ව්‍යාකූලත්වයක් නිසා වන අතර වඩාත් නිවැරදිම ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ මීටර් එකොළහේ සිට මීටර් පහළව දක්වා උසකි. මේ සුනාමියෙන් නිවාස තුන්දස් එකසිය තිස් හතක් විනාශ වූ අතර එයින් දොළොස් දහසකට තම ජීවිත අහිමි වූවා. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංකාට උතුරු චිලී සුනාමිය මේ උතුරු චිලී සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ එක්දස් අටසිය හැටාටේ අගෝස්තු දහතුන් වෙනදා. මෙම සුනාමිය සිදුවෙලා තියෙන්නේ චිලීවල ඇරිකා කියන වෙරලට ඔබ්බෙන් අටයි දශම පහක විශාලත්වයකින් යුත් සැලකිය යුතු භූමිකම්පා දෙකක් නිසා. මේ සුනාමියේ රල මීටර් විසිය එකක් පමණ උසින් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. මේ සුනාමියේ ඇති විශේෂත්වය තමා මේ සුනාමිය දවස් දෙකත් තුනත් අතර කාලයක පැවතිලා තියෙනවා. මේ චිලී සුනාමිය නිසා ගොඩාක් මගන සිදුවෙලා තියෙනවා. නිශ්චිත අගයක් ගත්තොත් මරණ විසිපන්දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. අනිත්දේ තමා මේ චිලී සුනාමිය නිසා මේ රටට ගොඩක් පාඩු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ පාඩුවල අගේ ගත්තොත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන තුන්සීයක් පමණ වෙනවා. ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන තුන්සීයක් කියන්නේ කෙතරම් මලාභයක්ද කියලා. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංක හත ජපානයේ සැන්රිකූ සුනාමිය මේ සැන්රිකූ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ එක්දස් අටසිය අනුහයේ ජුනි පහළොස් වනදා. ඔගලන්ට තේරෙනව ඇති දැන් අපි මේ කතා කරන සුනාමි හතරෙන් තුනක්ම ඇති වෙලා තියෙන ජපානයේ. ඔගලන්ට තේරෙනවා ජපානය කියන්නේ ගොඩක් සුනාමි ඇති වෙන රටක් කියලා. අතීතයේ පමණක් නොවේ වර්තමානයේ පවා ජපානයේ බොහෝ සුනාමි ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ජපානයේ සැන්රිකූ සුනාමිය ගැන කතා කරද්දි මෙය ජපානයේ සැන්රිකූ වෙරලට ඔබ්බෙන් හතයි දශම හයක අගයක් ගන්නා ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් නිසා මේ සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙම සුනාමියේ රලය උසගත්තොත් මේ සුනාමියේ රල මීටර් තිස් අටයි දශම දෙකක් උසකට ගොස් තිබෙනවා. මේ සුනාමිය නිසා නිවාස එකොළොස් දාසකට වැඩි ප්‍රමාණයකට හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. මෙම සුනාමිය නිසා මිනිසුන් විසි දෙදහකට තම ජීවිත අහිමි වෙලා තියෙනවා. මෙම සුනාමියේම තවත් කොටසක් චීනයටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. චීනයේ නැගෙනහිර වෙරළට අනුරූපව ඇති වූ සුනාමියක් හේතුවෙන් හාරදහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මිය ගොස් තිබෙනවා. ඒ සුනාමියත් ජපානයේ සැන්රිකූ සුනාමියේම අනු සුනාමියක්. මම දැම් මේ කිව්ව වගේ ජපානයේ සැන්රිකූ සුනාමිය නිසා චීනයටත් අනතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චීනයටත් අනතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ ජපානයේ සැන්රිකෝ සුනාමිය නිසාම තමයි. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක අපිට සුනාමි දෙකක් විදිහට ගන්න බෑ මේ ඔක්කොම එක සුනාමියක් විදිහට තමා ගන්න වෙන්නේ. ලංකාවටත් වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩේම තමා. දෙදස් හතරේ සුනාමිය ලංකාවට ආවේනිකම වූ සුනාමියක් නෙමේ. දෙදස් හතරේ තව ගොඩාක් රටවල් වලට සුනාමි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම එකම සුනාමියක්. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංකහය ජපානයේ නයිකොන්්ඩෝ සුනාමිය. මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ එක්දස් හත්සිය හතේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ. මේ සුනාමිය ගැන එච්චර වැඩි විස්තර සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මේ සුනාමිය පිළිබඳව ටිකක් අඩුවෙන් තමා විස්තර සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වනාට අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මේ සුනාමියෙන් ගොඩාක් ලොකු අනතුරක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද කියනවනම් සඳහන් වෙලා තියෙන පරිදි ගොඩනැගිලි තිස්දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙලා තියෙනවා මේ සුනාමිය හින්දා. තවද මිනිසුන් තිස්දාසකට වඩා ප්‍රමාණයක් මිය ගිහිල්ල තියෙනවා. මේ සුනාමියේ රලය උස දැක්වෙන්නේ නැහැ. ඒ නමුත් අපිට මේ අනතුරදිහා බැලුවහම රලය උස ගොඩක් වැඩී කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංක පහ ජපානයේ එන්සුනාඩා සුනාමිය. මම මේ සුනාමිය ජපානයේ එන්සුනාඩා සුනාමිය නමින් හඳුන්වන්නේ මොකද කියනවන මේක ඇතිවෙලා තියෙන්නේ ජපානයේ එන්සුනාඩා මුහුදේ. මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ එක්දාස් හාරසිය අනුවටේ සැප්තැම්බර් විසිවෙනිදා. අවම වශයෙන් අටයි දශක රුණක විශාලත්වයකින් යුත් භූමිකම්පාවකින් මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව තමා මේ සුනාමිය නිසා ජපානයේම මිකාවා සුරුගු ඉසු සහ සගාමී කියන වෙරළ තීරවල් වලට මේ සුනාමිය ඇවිත් තියෙනවා. මෙම සුනාමිය නිසාද මෙම සුනාමිය හේතුවෙන් ඇති වූ ගංවතුක තත්ත්ව නිසාද මෙම සුනාමියෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව වන්නේ මිනිස්සු තිස්සෙක් දාහක්. අපි කලින් කතා කරපු ජපානයේ නයිකොන්්ඩෝ සුනාමිය වගේම මේ සුනාමියත් වලේ උස දීල නැහැ. නමුත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු තිස්සෙක් දාහක් මියගියා කියන්නේ රල බොහෝම උස බව. අපි බලමු ලෝකයේ එතෙක් මෙතෙක් ඇති වූ සුනාමි වලින් හතරවැනියට ලොකුම සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංක හතර ඉන්දුනීසියාවේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමිය මේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ එක්දස් අටසිය අසූතුනේ අගෝස්තු විසිහත්ත නිදා මෙම සුනාමිය සිදුවෙන්න බලපාල තියෙන ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ ක්‍රකටෝවා කැල්ඩේහා ගිනිකන්ද පුපුරායෑමයි ඔබට මෙහි වෙනසක් තේරෙනවා මොකද කියනවනම් අපි කලින් කතා කරපු සුනාමි ගොඩක් ඇතිවෙලා තියෙන්නේ භූමි කම්පා නිසා එනමුත් මේ සුනාමිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ ගිනි කන්දක් පිපිරීම හේතුවෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබට තේරෙනවා සුනාමියක් ඇතිවෙන්න බලපාන ප්‍රධානම සාධක වලින් දෙකක් තමයි ගිනි කඳු පිපිරීම සහ භූමිකම්පා ඇතිවීම කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමියේ රළේ උස මීටර් 37ක් පමණ වනවා. මේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමියේ රළවල් ඉතාමත් ප්‍රචණ්ඩ රළවල් වනවා. මේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමිය හින්දා අංජර් සහ මෙරාක් කියන නගර විනාස වෙලා තියෙනවා. සඳහන් වන පරිදි මෙම සුනාමියෙන් බලපෑමක් ශ්‍රී ලංකාවටත් ඇති වෙලා තියෙනවා. එලෙසම ශ්‍රී ලංකාවේ එක් පුද්ගලයෙකු මේ සුනාමිය නිසා මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා මේ සුනාමියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එතරම්ම බලපෑමක් වෙලා නෑ එනමුත් එක් මිනිසෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රැකටෝවා සුනාමියෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව වන්නේ පුද්ගලයින් හතලිස් දහසක්. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන සුනාමිය මොකක්ද කියලා. අංක තුන පෘතුගාලයේ ලිස්බන් වලට පැමිණි සුනාමිය. ඔයාලා දන්නවා පෘතුගාලයේ ලිස්බන් මරාය කියලා කියන්නේ පෘතුගීසින් අපේ රට අල්ලගත්ත කාල ඉඳලම තිබ්බ මරායක්. ඉතින් මේ ලිස්බන් වරායට සහ ලිස්බන් නගරයට ඇති වූ සුනාමිය එක්දාස් හත්සිය පනස් පහේ නොයම්බර් පළමු වෙනිදා වෙච්ච සුනාමියක්. රික්ටමාපකයේ අටයි දශම පහක භූමිකම්පාවක් හේතුවෙන් පෘතුගාලයේ සහ දකුණු ස්පාන්යයේ වෙරලේ මීටර් තිහක් පමණ උස රැලි සහිත සුනාමියක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සුනාමිය හේතුවෙන් බාබඩෝස්හි කාඩිස් බොක්ක දක්වා මේ සුනාමිය රල බලපෑමට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතිං පෘතුගාලය මොරොක්කෝව ස්පාන්්‍ය වගේ රටවල්වලට ඇති වූ භූමිකම්පාව සහ මේ සුනාමිය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව මිනිසුන් හැටදාහක් පමණ වනවා. අංක දෙක ජපානයේ උතුරු පැසිවික් වෙරලට ආපු සුනාමිය. මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ දෙදස් එකොළ හවසරේ මාර්ග මාසයේ. ඔබට දැන් තේරෙනවා දෙදස් එකොළහේ මාර්තු මාසේයාව කියන්නේ මෙය ඉතාමත් නෑතකදී ආපු සුනාමිය. ඔබ දැම් මේ රූපදර්ශනවලින් දකින්නේ මේ සුනාමිය තමයි. ජපානයේ නැගනිහිර වෙරලේ මිටර දහයක් උස ගල පහරින් පැයට කිලෝමීටර් අටසීයක පමණ වේගෙන් මේ සුනාමිය විල්ල තියෙනවා. මේ සුනාමිය හින්දා මිනිස්සු දහටදාහක් පමණ ජීවිතක්ෂයට පත්වෙලා තියෙනවා. රික්ට මාපකයේ නමය දශම බින්දුවක භූමිකම්පාවකින් මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙනවා. ඉතිං මේ සුනාමිය හින්දා අවතැන් වෙච්ච ජනතාව හාගලක්ෂ පනස් දෙදහක් පමණ වෙනවා. මේ සුනාමිය ගොඩක් භයානක සුනාමියක් බව ඔබට දැන් තේරෙනවා. ප්‍රචණ්ඩකාරී කම්පනය නිසා න්‍යෂ්ටික හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වූ අතර ෆුකුසිමා ඩයිචි න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ විකරණශීලී වාශ්ප කාණ්ඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. මේ සුනාමිය නිසා ජපානයට ඩොලර් බිලියන දෙසිය තිස්පාකාලාභයක් සිදුවෙලා තියෙනවා. ඔබට දැන් තේරෙනවා ඩොලර් බිලියන දෙසිය තිස්පහක් කියල කියන්නේ ඉතාමත් ලොකු අලාභයක් කියලා. මේ අලාභයෙන් ගැලවීමට ජපානයට වසර පහක්වත් ගතවුණු ඇතැයි ලෝක බැංකුවෙන් ගණන් හදලා තියෙනවා. අපි බලමු අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන සුනාමිය මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සිදු වුණ විශාලතම සුනාමිය මොකද්ද කියලා අපි බලමු. අංක එක සුමාත්‍රා ඉන්දුනීසියා සුනාමිය මේ සුනාමිය තමා ලංකාවටත් දෙදස් හතරදී බලපාලා තියෙන්නේ. මේ සුනාමිය ඇතිවෙලා තියෙන්නේ දෙදස් හතරේ දෙසැම්බර් විසිහයවිනිද කියලා ඕගොල්ල කවුරුත් දන්නවා ඇති. මම අර කලින් කිව්ව වගේ මේ සුනාමිය තමා අපේ ලංකාවටත් බලපාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ලෝකයේ ඇතිවෙලා තියෙන විශාලතම සුනාමිය. මේ සුනාමිය ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව සුමාත්‍රාව ඉන්දුනීසියාව වගේ ගොඩාක් රටවල්වලට බලපාලා තියෙනවා. මේ සුනාමියෙන් සිදු වූ මගන සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ දෙලක්ෂ තිස්දහසකට වඩා ප්‍රමාණයක්. මෙහි රල ඇතැම් වේලාවට මීටර් පණහක් විතර උසින් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. අපි මේ සුනාමියේ රූපදර්ශන ටිකක් වලන ගමන් අදට අපි ගිහිල්ල එන්න ඔයාල හැමෝටම ආයුබෝවන්.